Os nossos bolos são feitos com açúcar, ovos, farinha, amor, ternura e é dedicação. A confeitaria ideal eh, já data de 1939. Eh, num alvará antigo é a data que nós temos a partir do momento em que os meus pais começaram a trabalhar. Entretanto, eu e uma irmã seguimos os passos deles e pronto, ainda hoje cá estamos. Houve uma senhora, que era uma costureira, que se lembrou de pedir ao meu pai para desenhar a letra inicial do, do marido, do futuro marido que estava na tropa. E o meu pai assim fez. Entretanto, gostou da ideia, achou que realmente fez uns poucos, acho ele conta isso, fez uns poucos, e que as senhoras, quando os vieram, ai que giro e tal. Então, ele começou a fazer quase letras em todos, letras variadas, e então as senhoras até diziam que nas festas, por exemplo, o A de António, as senhoras compravam o A de António para oferecer ao António, ao rapaz que possivelmente queriam namorar e vice-versa. Um doce que eu continuo, um doce dele, em que eu bordo, bordo no desenho, o coração, são todos, são todos únicos, há um ou outro que pode parecer igual, mas como isto é feito tudo à mão, um a um, Faz-se a massa, corta-se, cose, pinta-se, deixa secar, borda-se ou enfeita-se, deixa secar e depois ensaca-se, põe-se a fitinha e tal, e depois é que vai vender. Isto é um processo que ainda demora dias. Também me lembrei de começar o gosto de ti, coragem, desculpa, amor. <laughs> é sempre agradável. Ah, sei lá, esperança, palavras, palavras assim, soltas que, que, são sempre mensagens bonitas. As pessoas, a maior parte das pessoas não os quer comer. Ah, isto é de comer, isso claro que é de comer. Ah, mas são bolinhos, então. Compra um para comer e compra outro para guardar. <laughs> um vinho do Porto, um chá, para quem não gostar de, de, de um vinho do Porto, sei lá. Tudo é bom para acompanhar, desde que se goste.